In today's lecture, I will let you know about hard, soft, technical, life and professional skills. क्योंकि एम लेवल पे ये कोर्स हमें सिखाया गया था hard skills soft skills master level पे भी सिखाया गया और मेरे चैनल का नाम भी है लर्निंग विद आबिद हुसैन तो उसमें मैं दो तीन किस्म के लेक्चर अपलोड करता रहूँगा एक एजुकेशनल लेवल पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल के हवाले से लेकिन ज़्यादातर जो मेरा फोकस है वो तमाम रिसर्चरों के लिए और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए तमाम किस्म के लेक्चर अपलोड करता रहूँगा और आप जो है ना इसको एंजॉय भी करते रहेंगे और लर्निंग भी करते रहेंगे अपने फीडबैक से भी नवाजते रहेंगे तो आज जो मैंने टॉपिक चूज किया है इसका नाम है hard soft technical life and professional skill इंसान को जो है ये तमाम स्किल सीखनी चाहिए जो चाहे वो मुलाजिम हो चाहे वो किसी प्रोफेशनल का हिस्सा है चाहे वो टेक्निकल काम करता है मतलब कि लाइफ के तमाम स्किल्स इंसान को आनी चाहिए तो इन सब को कहते हैं set of skills there are various types of skills that can be acquired these skills are characterized understood based on their natures. In tamam skills को set of skills ke the, There are five sets of skills. Punch set the tamam skills ke. And channel 2014 में unhone क्या हुआ है कि पांच स्किल्स है सेट्स के जो इंसान को सीखनी चाहिए कि hard skills hard skills are usually obtained through hands on experience or education certificates required through completing a formal education Hard skill जो है ना सॉफ्ट स्किल्स के अपोजिट होते हैं और इसी को सीखने के लिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए और जब इसको कंप्लीट करें तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है और इसके लिए एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट होते हैं इंस्टीट्यूशंस होते हैं डी मिसाल के तौर पे आप करना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियर या आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और आपका काम मशीनरी के साथ है तो उन स्किल्स को सीखने के लिए हार्ड स्किल्स कहलाए जाते हैं एक है technical skills technical skills are the specialised knowledge and expertise required to perform a specific task and use specific tools and programs in real world situation technical skills जिन जिन लोगों को आते हैं तो अपने नॉलेज में स्पेशलाइज होते हैं और एक्सपर्ट कहलाते हैं और टेक्निकल स्किल जो ना हर किसी की बस की बात नहीं है और ये जो ना टूल्स की नॉलेज को भी कहते हैं और प्रोग्राम्स को भी कहते हैं और आपके जो वर्ल्ड सिचुएशन आ जाते हैं रियल वर्ल्ड में उन्हीं की मतलब पेश नज़र जो स्किल्स सिखाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं टेक्निकल स्किल्स फिर है professional skills professional skills are career competencies and abilities used in the workplace that are beneficial for nearly any job. Professional skills are a combination of both hard skills and soft skills. Professional skills जिससे आप किसी प्रोफेशन में अपना नाम बनाना चाहते मिसाल के तौर पे आप अकाउंटिंग का काम करते तो आपको अकाउंटिंग के जो स्किल्स है वो आपके प्रोफेशनल स्किल्स हैं अगर आप एच मैनेजर है तो आपको जो है ना वो प्रोफेशनल स्किल आनी चाहिए अगर आप लाइब्रेरी में तो आपको लाइब्रेरी प्रोफेशन की नॉलेज होना चाहिए अगर आप लायर है तो आपको लॉ के बारे में नॉलेज होना चाहिए प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डॉक्टर्स हती कि किसी भी किस्म प्रोफेशनल में आपने जाना होता है तो इसके जो स्किल्स सिखाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं प्रोफेशनल स्किल्स और ये प्रोफेशनल स्किल्स में दोनों आ जाते हार्ड भी आ जाते और सॉफ्ट स्किल दोनों आ जाते फिर है जो चौथी सेट स्किल्स है वो है life skills the term life skills is usually used for any of the skills needed to deal well and effectively with the challenges of life life skills उन स्किल्स को कहते हैं जिससे आपने अपनी जिंदगी गुजारनी होती है और वो जो नीडेड स्किल्स होती है कि how to do deal with people कि आप अपने आप को वेल इफेक्टिव कैसे दिखाएं आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को कैसे फेस करें आप अपनी लाइफ में क्या रोनुमाई लाना चाहते हैं आप अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करते हैं तो इन्हीं स्किल्स को क्या कहते हैं लाइफ स्किल्स जो आखिरी स्किल्स है वो है soft skill set of skills में soft skills are not technical skills that relate to how you work soft skills वो होती है अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिसपे मैंने पहले भी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ था कि आप लोगों के साथ डील कैसे करते हैं उठना बैठना आपकी मिजाज में नरमी हो आपके बिहेव हती कि आपकी तमाम एक्टिविटीज़ जो वर्क प्लेस में होती है बल्कि एक माशरे के तौर पे आप एक एज uh, ए ह्यूमन ज़िंदगी गुजार रहे आपके लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना बिहेवियर सॉफ्ट स्किल्स ये सारी सॉफ्ट स्किल जो है ना में शुमार किए जाते they include how you interact with colleagues how you solve your problems and how you manage your work soft skills में प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करते अपने काम को कैसे मैनेज करते आप अपने क्लिक के साथ कैसे इंटरेक्शन करते हैं ये तमाम स्किल्स को क्या कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स अब कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे इकट्ठे किए हुए examples of set of skills example of soft skills क्या है team work ability to read a room flexibility patience time management multitasking responsibility strategic thinking problem solving good decision making, conflict resolution, innovation, social skills. ये तमाम skills क्या कहलाते हैं soft skill. अब examples of hard skills, computer software knowledge, graphic design, data analysis, project management, marketing, copywriting, computer programming, foreign languages learning etcetera बहुत सारे ऐसे स्किल्स है जो कि हार्ड स्किल्स में आते हैं मैंने चंद नाम यहाँ पे इकट्ठे किए आपकी नॉलेज के लिए examples of technical skills data analysis है वेब डेवलपमेंट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है बुक कीपिंग है ग्राफिक डिज़ाइनिंग है राइटिंग वगैरह ये क्या है टेक्निकल स्किल्स है जो कि हर किसी की बस की बात नहीं होती examples of professional skills professional skills की कौन से मिसाल है एक्टिव लिसनिंग है लीडरशिप है प्रॉब्लम सॉल्विंग है कम्युनिकेशन है डिसीजन मेकिंग है इंटरपर्सनल स्किल्स है एनालिटिकल स्किल्स है टाइम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह अच्छा इसके बाद एग्जांपल्स ऑफ लाइफ स्किल्स के लिटरेसी आप पढ़े लिखे हो सेल्फ केयर अपनी सेहत का ख्याल रखना interpersonal skills decision making critical thinking self improvement creativity हती कि वो तमाम स्किल जो आपकी ज़िंदगी में आप बरोकार ला सकते हैं मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें लाइक भी करें अपने फीडबैक से भी नवाजते रहें और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप लोगों के साथ शेयर भी करें और खुद भी इसको सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया thank you so much once again असलम वरहमल वर्का